ایوریون تو آج ہم شروع کرنے والے ہیں چیپٹر نمبر فور تو چیپٹر نمبر فور ہمارے پاس سلیکشن سٹرکچر سے متعلق ہے کنڈیشن سٹرکچر سے متعلق ہے ڈیسیجن سٹرکچر سے متعلق ہے یہ سارے ایک ہی نام ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنڈیشن ہوگی اس میں اور وہ کنڈیشن اگر ٹرو ہوتی ہے تو ایک سٹیٹمنٹ یا سیٹ آف سٹیٹمنٹ چلیں اور سکپ ہو جائیں اگر فالٹ ہوتی ہے تو جب فالٹ ہوگا تو سٹیٹمنٹ سکپ ہو جائیں گی اور جب ٹرو ہوگا تو سٹیٹمنٹ رن کر جائیں گی اور اس کی جو بیس ہوتی ہے وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا اس اسٹرکچر کو سپورٹ کرنے کے لیے جو جو ہے ہمارے پاس جو ہے نا بہت سی اسٹیٹمنٹس ہیں جن میں جو ہے نا پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے تو اس کی اسٹیٹمنٹ کیا کام کرتی ہے اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا اف جو ہے یہ ایک کی ورڈ ہے اور جو ہے نا چھوٹی بریکٹ کے اندر کنڈیشن دی جاتی ہے اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو اس کے نیچے کا بلاک رن کر جاتا ہے ادر وائز وہ رن نہیں کرتا اور اگر ہم کرلی بریکٹس نہ دیں تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ کو جو ہے نا اپنے اندر کنسیڈر کرے گا باقی اسٹیٹمنٹ کو اپنے اندر کنسیڈر نہیں کرے گا تو باقی اسٹیٹمنٹ کو بھی اپنے اندر کنسیڈر کریں اس لیے جو ہے نا ہم اس کو کرلی بریکٹس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کا فلو چارٹ یہی ہے کہ کنڈیشن پہلے چیک ہو کے ٹرو ہوتا ہے تو بلاؤز رن کر جائے گا ادروائز جو ہے نا فالٹ ہوگی تو کنٹرول باہر آ جائے گا اس کے بعد ہوتی ہے ہمارے پاس ایف ایس اسٹیٹمنٹ یہ جو ہے کمپلیٹ ہے جو فن ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ جب ایک کنڈیشن ٹرو ہوئی تو اس کا بلاک رن کر گیا اور اگر فالٹ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی تو کچھ بتایا کہ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا آپ کی کنڈیشن یہ والی فالٹ ہو گئی ہے کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ میں ہمیں ملنا چاہیے تو جو ہے نا ایلس جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ یوز ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایس کی کنڈیشن چیک ہوتی ہے اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو اس کا جو بلاک ہوگا نا اسٹیٹمنٹ وہ رن کر جائے گا اور اگر فالٹ ہوتی ہے تو ایس کے نیچے جو ایلس پڑی ہوگی نا اس کا جو آف اسٹیٹمنٹ ہوگا وہ رن کر جائے گا تو اس کا جو فلو چارٹ ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ دو ایرو آ رہے ہیں تو جو ہے نا کنٹرول جو ہے وہ دو جانب سے باہر نکلے گا اف ایز ایک پورا سٹرکچر ہے اور اس سے باہر جو ہے نا کنٹرول دو جانب سے دو دونوں میں سے کسی ایک جانب سے باہر نکلے گا اگر کنڈیشن ٹریو ہوتی ہے تو اس کے بلوک کو رن کرتے ہوئے وہ باہر آ جائے گا یعنی کہ پہلے کنڈیشن ٹریو ہوئی تو یہاں یہ والا بلوک رن کیا اور پھر کنٹرول باہر آ گیا اور جو اف کا بلوک تھا وہ سکپ ہو گیا تو جو ہے نا اگر فالٹ ہوگی کنڈیشن تو ایلف کا بلوک رن ہوگا اور جو ہے نا کنٹرول باہر آ جائے گا یعنی کہ کنڈیشن فالٹ ہوئی تو جو ہے نا اف کا بلوک تھا وہ سکپ ہو جائے گا اور کنٹرول آ جائے گا ایلف کے پاس اور ایلف کا بلوک رن کر کے وہ باہر نکل جائے جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے if else if تو if else if جو ہے نا اس کو ہم جو ہے نا nested if else بھی کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس بہت سی کنڈیشن ہوتی ہیں لیکن جو ہے نا اس میں سے ایک جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کا جو بلاک ہوتا ہے اس کو ہم نے رن کرانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سچویشن تو ملٹیپل ہے لیکن جو ہے نا ریزلٹ ہمیں ایک چاہیے تو پھر جو ہے نا if else if کا یوز ہوتا ہے اور if میں پہلے پہلی کنڈیشن چیک ہوتی ہے پہلے if کی کنڈیشن چیک ہوتی ہے اگر وہ ٹرو ہے تو اس کا بلاک رن کر جائے گا اور جو باقی جتنا بھی ہے نا وہ اسکیپ ہو جائے گا ایسا تو اگر پہلی کنڈیشن فالٹ ہو جاتی ہے تو پھر دوسری کنڈیشن چیک ہوگی اور اگر دوسری کنڈیشن بھی فالٹ ہو جاتی ہے تب تیسری کنڈیشن چیک ہوگی اور اسی طرح کرتے کرتے جب ساری کنڈیشنیں فالٹ ہو جائیں گی تو آخر میں ایز بلوک رن کر جائے گا اسی طرح جو ہے نا فلو چارٹ فلو چارٹ میں یہ ہے کہ کنٹرول آیا اور پہلی کنڈیشن دیکھی اگر ٹرو ہے تو اس کا بلوگ رن کر کے باہر نکل گیا اور اگر فالس ہے تو کنڈیشن کنڈیشن چیک ہوگی اور اگر وہ ہے تو اس کا بلوگ چلے گا سیکنڈ اور وہ باہر چلا جائے گا اور اگر جو ہے نا وہ کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو پھر ایلس چلے گی تو ایلس جو ہے نا یہاں پر کنڈیشن نہیں ہے بلکہ یہاں پر آپ کیا کر لیں ایلس کر لیں اور ایلس رن کرے گی اور ایلس جو ہے نا ایلس کا بلوگ رن ہوگا اور کنٹرول کیا آ جائے گا باہر آ جائے گا اس کے بعد جو ہے نا nested nested if if if if کیا ہوتا ہے کے اندر جو ہے نا جو ایف ایف کے اندر جو جو پہلی ایف ہے اس کو ہم کہیں گے آؤٹر ایف اور جو اندر والی ایف ہوگی اس کو ہم کہیں گے انر انر ایف تو جو ایف ہے اس کا جو بلوگ ہے یہ تب رن کرے گا جب پہلی کنڈیشن جو آؤٹر جو کنڈیشن ہے نا ایف کی وہ رن وہ ٹری ہو جائے اور جو انر ایف کی کنڈیشن ہے وہ بھی ٹری ہو جائے تو پھر جو ہے نا بلوگ آف اسٹیٹمنٹ جو ہے نا انر ایف کا وہ رن کر جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا لوپ فلو چارٹ یہ ہے کہ پہلی کنڈیشن چیک ہوئی اگر وہ ٹرو ہے تو ٹھیک ہے دوسری کنڈیشن چیک ہوگی اگر وہ بھی ٹرو ہے تو اسٹیٹمنٹ اس کی رن ہو کے کنٹرول آ جائے گا باہر اگر دوسرے انر جو ہے اس کی کنڈیشن فال ہو جاتی ہے تو کنٹرول اندر سے باہر نکل آئے گا تو جو ہے نا جو اوپر والی ایف ہے اگر وہ اگر پہلی دفعہ ہی فاسٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا اندر والی کنڈیشن چیک ہی نہیں ہوگی بلکہ سیدھا جو ہے نا کنٹرول باہر آ جائے گا اس کے بعد ہوتا ہے نیسٹڈ ایف ایل نیسٹ ایف ایلز میں کیا ہے اس میں بھی ایف ایلز ایف ہے لیکن ساتھ ایلز بھی ہے کہ اگر پہلی ایف جو ہے نا فالز ہو جاتی ہے جو آؤٹر ایف فالز ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایلز چلے اگر انر ایف فالز ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انر ایف چلے انر ایلز چلے تو جو ہے نا اگر پہلی اسٹیٹمنٹ پہلی کنڈیشن فالس ہوئی تو ایلس کا اسٹیٹمنٹ چل گئی اور اگر دوسری ایف جو ہے نا انر ایف وہ اگر فالس ہوتی ہے تو جو ہے نا انر ایلس جو ہے وہ رن کر جائے گی اور اس کا فلو چارٹ یہی ہے کہ جو ہے نا کنٹرول آئے گا ہمارے پاس تین جگہوں سے باہر پہلا یہ ہے کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو اندر والی کنڈیشن چیک ہوگی اور اندر والی کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو اف کا بلوگ رن کرے گا اور کنٹرول آ جائے گا باہر اور اگر اندر والی فالٹ ہو جاتی ہے تو ایل کا بلوگ رن کرے گا اور کنٹرول آ جائے گا باہر اور اگر باہر والی فالٹ ہو جاتی ہے تو ڈائریکٹ وہ اپنی آؤٹر جو ہے نا ایل کے پاس جائے گا اور وہ اس کی اسٹیٹ میں رن کر کے باہر چلا جائے گا اس کے بعد لاسٹ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سوئچ تو سوئچ میں جو ہے نا ہم جو ہم ہم سوئچ میں دیتے ہیں سوئچ ایک کی ورڈ ہے اس کے اندر جو ہے نا چھوٹی بریکٹس کے اندر ہم دیتے ہیں ویلیو یا ایکسپریشن تو اس کا ویلیو اگر ایکسپریشن ہے تو اس کا جو ریزلٹ ہوگا اور جو ویلیو ہے تو وہ جو ویلیو ہوگی وہ کیس کے سامنے پڑی ویلیو کے ساتھ کمپیریزن ہوگا اگر وہ جو ہے نا کمپیریزن سکسیزفل ہو جاتا ہے تو اس کی کنڈیشن چلتی ہے اس کی اندر آنے والی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا رن کر جاتی ہیں اور بریک کیا کام کرتا ہے کنٹرول کو باہر نکال دیتا ہے کہ جب کیس uh, ون جو ہے نا ایکسیٹ ہوا یہ ٹرو ثابت ہو گیا تو کنڈیشن اس اس کی کی رن رن اسٹیٹمنٹ کر گئی اور پھر جو ہے نا بریک بریک پر جب کنٹرول آیا تو اس نے جو ہے نا اس جو اسٹرکچر کو ہے نا اس کو ایگزٹ کر دیا بالکل کنٹرول آ گیا باہر تو اگر ہم بریک نہیں لگاتے تو جو ہے نا یہ جو نچلی والی اسٹیٹمنٹ جتنی بھی ہے نا وہ ساری کی ساری رن کر جائیں گی تو اگر ہم جو ہے نا دوسرا کیس اگر اگر ہم جو ہے نا جہاں پر کیس ٹرو ہوگا جہاں پر کیس جو ہے نا سکسیسفلی ٹرو ہوگا وہاں سے جو ہے نا کنٹرول جو ہے نا اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا ساری کی ساری جو ہے نا نیچے والی سیگمنٹ آن کر جائیں گی اوپر وغیرہ نہیں کریں گی تو یہی چیز میں نے آخر میں بتائی ہے کہ اگر آپ جو ہے نا بریک اسٹیٹمنٹ کا یوز نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ جو ہے نا آپ کی ایپلیکیشن خراب ہوگی اور جو سوئچ ہے اس کا پرپز چلا جائے گا بھاڑ میں اور جو ہے نا آپ کا کام بالکل نہیں ہوگا تو اس کا جو فلو چارٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلا کیس اگر سکسیزفل ہو جاتا ہے تو اس کی اسٹیٹمنٹ چلیں گی اور اگر وہ سکسیزفل نہیں ہوتا تو دوسرا کیس چیک ہوگا اور یہ بھی جو ہے نا if else if nested if else کا جو ہے نا الٹرنیٹ ہے اس میں بھی ملٹیپل جو ہے نا ہمارے پاس کنڈیشن ہوتی ہیں لیکن ان میں سے ایک ہی رن ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارا تھیوری کا سیشن تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پریکٹیکل سیشن کی جانب تو تو سب سے پہلے میں کریٹ کر لیتا ہوں نیو ڈاکومنٹ اور نیو ڈاکومنٹ جو ہے نا اس میں ہم بیسک اسٹرکچر ہم لکھ دیتے ہیں include S T D I O dot H اور پھر ہیش انکلیوڈ کون آئی او ڈاٹ ایچ اور پھر وائٹ اور پھر مین اور پھر جو ہے نا اس میں میں اس کو رن کر کے سیو کر لیتا ہوں تو اس کو میں سی سے سیو کروں گا کیونکہ یہ ہمارا سی کا پروگرام ہے تو اس کو میں چیپٹر دے دوں گا یہ ہے چیپٹر نمبر فور تو میں نے اس کو سیو کر لیا رن کیا تو ہمارا جو ہے نا بیسک اسٹرکچر ٹھیک ہے رن کر گیا ہے تو اب جو ہے نا ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ایف کیا ہوتی ہے ایف جو ہے ہمارے پاس سمپل ہے اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ اگر ٹریو ہوتی ہے تو اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ رن کر جاتی ہیں جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں پرنٹ ایف تو اس میں میں لکھتا ہوں کوڈنگ ہیپس تو اس میں جو ہے نا میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ رن ہو گیا اکارڈنگ کیوں رن کیا ہے کیونکہ یہ کنڈیشن ٹرو ہے اگر یہ کنڈیشن میں کہا دیتا ہوں فال اور پھر میں رن کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پرنٹ ہوتا تو مطلب یہ کہ جو ہے نا اگر کنڈیشن فالٹ ہوگی تو اسٹیٹمنٹ نہیں چلے گی اور اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو اسٹیٹمنٹ چلے گی اور اسی طرح میں لکھ دیتا ہوں کنڈیشن تو کنڈیشن ٹو ہوگی جب کنڈیشن ٹو ہوگی تو یہ دونوں اسٹیٹمنٹ رن کریں گی تو یہ سارے اسٹیٹمنٹ کیا ہو رہی ہیں رن کر رہی ہیں یہ دونوں اسٹیٹمنٹ رن کر رہی ہیں ٹھیک ہو گیا تو لیکن لیکن اگر میں کرلی بریکٹس کو ختم کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا تب جو ہے نا تب بھی جو ہے یہ دونوں چیزیں ڈسپلے کرا رہا ہے تو اگر میں الائنمنٹ کا حساب نہ رکھوں تو پھر کیا ہوگا تب بھی یہ دونوں چیزیں رن کر رہی ہیں تو الائنمنٹ کا مسئلہ نہیں تھا تو جو ہے نا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کنڈیشن کو فالس ہونا چاہیے فالس ہوگی تب پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کون سی رہی ہے کون سی نہیں تو اس کے اندر جو ہے نا اسٹیٹمنٹ سے ریکارڈنگ ہیک ہوئی آ رہی ہے کیونکہ جب یہ کنڈیشن فالٹ ہوئی تو اسے جو ہے نا اپنے اندر آنے والی اسٹیٹمنٹ کو نہیں ایگزیکیوٹ کرانا تو یہ جو ہے نا اپنی پہلی اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں کرا رہا دوسری کو کرا رہا ہے یعنی کہ پہلی جو ہے وہ اس کے اندر ہے دوسری اس کے اندر نہیں ہے تو اگر میں الائنمنٹ جو ہے نا اس کو سیٹ کر دوں پھر رن کروں تو پھر بھی ایک ہی رن کر رہی ہے condition is true condition is true یہ رن کر رہی ہے لیکن جو ہے نا جو ہے اس کے اندر نہیں ہے کوڈنگ ہیکس جو ہے نا وہ اس کے اندر ہے لیکن جو ہے نا اس کو نہیں چلنا چاہیے تھا اگر جو ہے نا یہ اس کے اندر ہے تو پھر جو ہے نا یہاں پر میں جو ہے اس کو کاپی پیسٹ کر دوں تو اب جو ہے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آ نہیں کرے کیونکہ اب یہ دونوں اس کے اندر ہیں تو یہ جو ہے نا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو اس کو کر لیتے ہیں کمنٹ آؤٹ اور اب ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے ایف ایل تو ایف ایل کیا ہوتی ہے ایف ایل میں پہلے ایف ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہوتی ہے کنڈیشن اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو اس کا جو بلاک آف اسٹیٹمنٹ ہے جو پرنٹ ایپ یا تو یہ جو ہے نا کیا ہوگا رن کر جائے گا تو اور اگر کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تو پرنٹ ایف کر دے کنڈیشن از فالس تو اب اس کو ہم رن کرتے ہیں تو یہ کوڈنگ رہا ہے کیونکہ کنڈیشن کیوب ہے جب کنڈیشن ہم اس کو فالس کر دیں گے تو پھر جو ہے نا یہ کنڈیشن بتائے گا فالس تو جو ہے نا ایف ایلس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں ایف ایلس اس کو نیسٹڈ ایف بھی کہتے ہیں اور تو جو ہے نا اس میں کیا ہے ہمارے پاس ملٹیپل کنڈیشن ہوتی ہیں جو کہ جن میں سے ایک ایگزیکیوٹ ہونی ہوتی ہے جو بھی ایگزیکیوٹ ہوگی اس کا کیا ہوگا جو بھی اس میں جو ہے نا پرنٹ ایف تو فسٹ تو اس کے بعد آ جائے گا else else if equal to ٹوٹ ایف سیکنڈ ایل تو اس میں جو ہے نا all false تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی کنڈیشن بھی ہوگی تو جو ہے نا اس کا جو ہے نا اسٹیٹمنٹ چل جائیں گے اور باغ اسکپ ہو جائے گا اور اگر دوسری اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کی اسٹیٹمنٹ چلے گی باغ اسکپ ہو جائے گا اور جب دونوں کی دونوں فالس ہو جائیں گی تو کیا چلے گا آل اسٹیٹمنٹ اور فالس چلے گا تو ہم اس کو رن کرتے ہیں تو دونوں فالس ہی تو کیا نکلا ہمارے پاس کنڈیشن آل کنڈیشن اور فالس دونوں کنڈیشن فالس ہی جس کی وجہ سے جو ہے نا ایلس ہمارے پاس چلا ہے ہمارے پاس کنڈیشن بہت ساری ہو سکتی ہیں اور ان میں سے چلے گا کون سا جو ٹری ہوگا تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا نیسٹڈ ایف یہاں پر ختم ہوتی ہے تو ہم جو ہے اس کے بعد دیکھیں کہ ہم nested if nested if کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے if a if تو if ہے اس کے بعد اس کے اندر کنڈیشن ہے اور وہ اگر true ہو جاتی ہے تو وہ بلاگ میں انٹر ہوگی اور بلاگ میں جو انر if پڑی ہوگی اس کی کنڈیشن کو چیک کرے گی اگر وہ کنڈیشن بھی true ہے تو پھر جو ہے نا اس کے اندر جو پڑی ہوئی اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ کیا ہو جائے گی وہ ہو جائے گی رن تو یہ ہوا کچھ بھی نہیں کیونکہ دونوں اسٹیٹمنٹ جو پہلی اسٹیٹمنٹ تھی وہ ٹرو تھی اور دوسری اسٹیٹمنٹ فالس تھی تو اس لیے یہ رن نہیں ہوا اور اگر اندر والی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے اور باہر والی اسٹیٹمنٹ کیا ہے فالس ہے تب بھی یہ رن نہیں ہوگا رن تب ہوگا جب دونوں کی دونوں جو ہے نا کنڈیشنیں کیا ہوں گی ٹریو ہوں گی تو یہ آپ رن کر رہا ہے کیونکہ جو ہے نا دونوں کی دونوں کنڈیشنیں کیا ہیں ٹریو ہیں تو نیکسٹ ڈیف کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو اس کے بعد ہم کہیں گے نیکسٹ ایڈ ایف تو اس میں کیا ہوتا ہے ایف ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کی کنڈیشن ہوتی ہے اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے اس کے بلاک وہ بلاک میں اپنا مطلب کہ اپنے بلاک میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک اور ایف پڑی ہوتی ہے جو کہ اگر ٹرو ہوتی ہے تو اس کا جو بلاک ہوتا ہے وہ اپنے اس بلاک میں انٹر ہو جاتا ہے اور جو ہے نا انر ایف رن ہو جاتی ہے اور اگر اگر وہ کنڈیشن جو ہے نا ٹریو نہیں ہوتی انر والی تو انر ایلز چلتی ہے تو انر ایلز میں جو ہے نا پرنٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس انر ایلز رن تو انر ایلز رن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اگر آؤٹر فال ہو جاتی ہے تو آؤٹر کی ایلز چلے گی تو اس میں ہم دیں گے print f outer else run تو اس کو رن کیا تو کیا ہوا انر رن انر ایف جو ہے رن ہوگی کیونکہ دونوں کنڈیشن کیا تھی ٹرو eh, تھی اگر انر والی فالو ہو جاتی ہے تو کیا رن ہوگا ہمارے پاس انر ایلس اور اگر آؤٹر جو ایف ہے وہ فالو ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس کیا چلے گا آؤٹر ایلس چل جائے گی تو یہی کنسیپٹ ہے کہ اگر دونوں ٹرو ہوں گی تب جو ہے نا انر ایف چلے گی اور جو ہے نا اگر دونوں میں سے اگر اندر والی فالو فیل ہوں گی تو انر ایلس چل جائے گا یعنی کہ جو والی ایف eh, جو ہے نا جون سی ایف جو ہے فالو ہوگی اس کے برعکس جو ہے نا ایلس چل جائے گی تو یہ ہمارے پاس نیسٹڈ ایف ایس ہو گیا تو nested if else nested if else یہ ہو گیا ہمارے پاس nested if else تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سوچ سوچ سوچ جو ہے اس میں ہمارے پاس ایکسپریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ایکسپریشن اور ویلیو ہوتی ہے تو وہ نیچے کیس میں دیکھتا ہے کہ اگر جو ہے نا وہ ویلیو ایکول اگر جو بھی کون سا جو کیس ہے نا وہ اگر آتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے نا پرنٹ کر ایف کیس کیس ون تو اگر ون انٹر کرو گے تو کیا ہوگا کیس ون رن ہوگا اور پھر بریک پھر کیس اگر ٹو ویڈیو دو گیا تو کیا ہوگا جی پرنٹ ایف اور کیس ہوگا ہمارے پاس ٹو اور پھر جو ہے نا میں ڈیفالٹ لگا دیتا ہوں ڈی فالٹ تو جب کوئی بھی کیس سکسیزفلی جو ہے نا ریو نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے ڈیفالٹ چلے گی اور وہ ہوگی جی آل کیسز تو اب میں اس کو رن کر لیتا ہوں جب میں اس کو رن کروں گا تو ایرر آئے گا ایرر آئے گا تو ہم اس کو سولو کریں گے سولو کریں گے تو پھر رن کریں گے رن کریں گے تو ہمارے پاس کیس ون چل گیا کیونکہ یہاں پر ون تھا تو میں یہاں پر ٹو دیتا ہوں تو پھر ہمارے پاس سیکنڈ کیس چلتا ہے اور جب ہم جو ہے نا تھری دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی بھی نہیں چلتا بیکاز کیونکہ جو ہے نا جو ہے کوئی بھی کیس سکسیزفلی کمپیریزن نہیں ہو سکا تو سوئچ کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو جو ہے نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر ہوگا وہ ہوگا لو اور مل لیں گے ہمیں چلیے اللہ حافظ